E eccoci tornati nel prison, oggi faremo delle cose, ma la cosa più importante è che oggi faremo un bel giveaway di un rank VIP, signori. Quindi vi consiglio di vedere il video fino alla fine, così da non perdervi questa opportunità. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al canale, e se volete commentate con... Uh fagiolino. Vi ricordo anche di seguirmi sul sito Viola perché ogni giorno faccio le live dove giochiamo insieme ai vari minigiochi o anche il prison, quel che capita insomma. Direi che come intro può bastare, vi lascio il video. Buona visione. Bene bene bene, non avete notato che ho la testa leggermente più grossa? Sapete perché? Perché ho la mia testa addosso, ora è tornata normale. Se faccio questo comando, la mia testa va in testa e diventa più grossa. Bello, vero? La vuoi anche tu? Bene, allora partecipa al giveaway di un rank eh, VIP. Con questo potrai avere tutti questi bei vantaggi e sarai fortissimo. Per partecipare basta iscriversi al canale, lasciare like al video, entrare nel canale Telegram, importantissimo, e infine commentare con hashtag partecipo con accanto la vostra croce di Telegram. Mi raccomando, dovete commentare sotto al video, sotto questo video, nei commenti. Capito? Dovete commentare nei commenti. Facile, no? Inoltre, non fate i furbetti e entrate nel canale Telegram perché l'estrazione verrà nel canale Telegram. Se non ci sarete, non potrete sapere se avete vinto, quindi entrateci. Come avrete notato, ho farmato un po' di tokens, quindi possiamo salire di livello. Facciamo slash rank up max e possiamo salire di 39 rank, davvero tanta roba. Facciamolo e dal 38 passiamo al 77, davvero tanta roba Andiamo a vedere la nostra mine come è diventata Perché sono sotto? Ah sì perché la devo resettare Aspetta torniamo sopra Comunque potete già notare di quanto si è allargata Guardate qua Cioè guardate i robot Stanno praticamente fluttuando Facciamo allora slash pmine reset Ok, e i nostri robot sono qua dentro, quindi dobbiamo spostarli tutti quanti. Allora, prima di rimetterli direi di comprare un altro altro robot di Bedrock e perché no un altro? Perfetto, Lo incominciamo da quello di Bedrock, stavolta mettiamolo un po' più avanti che sennò è un casino. No, l'ho messo male, un altro di Bedrock, poi andiamo di Obsidian, poi mettiamo quello in diamante, due di ferro, un po' di oro, quello di stone e infine i due di beacon. Voilà, va che bello, va che bello. Ah, guardate qua cos'ho. Andiamo al warp crates e apriamo tutte queste chiavi. Iniziamo con questo aragosta che ci dà dell'esperienza, niente male. Apriamo quelle aragosta, poi quelle tridente, poi le chiavi premium, altre chiavi tridente, chiavi delfino chiavi tridente e infine le chiavi di robot. Ci ha dato tre robot di diamante e uno di iron e un po' di cosette qua, quindi torniamo alla nostra mine. Adesso devo rispostare tutto? No, vabbè aspetta, no aspetta, togliamo questo qua, così mettiamo quello di iron. No, non è vero, devo spostarli di nuovo tutti quanti. Oh mio dio, dovremmo metterli in fila a sto punto, così non abbiamo questi problemi. Ok, allora, iniziamo da qua. Mettiamo quelli di bedrock, li mettiamo... No, sono al contrario, così. Li mettiamo così Ok li mettiamo così Sì sono abbastanza centrati Poi mettiamo quelli di diamante Come spazio sì va bene Sempre con uno di spazio Poi mettiamo quelli di oro Poi dietro quelli di iron Poi quello di stone possiamo metterlo lo stesso qua dietro E qui da soli possiamo mettere i due di beacon Così sì è alquanto brutto Vabbè apriamo queste casse qua Ah ho dimenticato quello di obsidian Potremmo metterlo No l'ho messo male Dovremmo metterlo qui Ora apriamo tutte ste robe qua Che ne abbiamo un bel po' Ok adesso vado a comprare altri robot di oro Così è più bello esteticamente Ne prendiamo uno Due, due, due mi sembra che ne servano Torniamo alla nostra mine Non di oro, di diamante mi servivano No che fail, mi sono confuso, non ci posso credere. vabbè, ah, fa niente, dai. Vediamo se ci dà un po' di beacons questo. 975. Niente, non possiamo comprare quelli di diamante, vabbè, che ci possiamo fare? Apriamo la cassa aprile 2021, vediamo cosa ci dà. Oh, ci ha dato un kit forte. Poi dei tokens booster e delle chiavi tridente. Andiamo ad aprirle, warp crates Eccole qua, voilà, beacons punch enorme, poi dell'esperienza, ci servono un po' di beacons, e eh, ci servono 10.000 beacons, Vediamo se riusciamo a farmarli scavando semplicemente. Inventario pieno, no? Allora dobbiamo aumentare un po' la capacity. Direi che basti 29.000. Vabbè, dai, ho farmato un po' di tokens. 28 milioni, dai, niente male. Ehi, hey, perdona l'interruzione, ma devo ricordarti di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. Così facendo mi supporterai e tutto sarà più bello. No, non devo dire nient'altro. A parte iscriviti. Dai, fallo, ti prego. Boh, l'importante l'ho detto. Torniamo al video. Ok, eccomi qua, è passato circa un giorno. Come vedete ho farmato un po', sono un bilione di tokens e 40.000 di beacons. Io direi di sistemare qua i robot, cioè prendere uno di oro e uno di ferro e poi quel che ci avanza di mettere qualche bedrock. Quindi torniamo allo spawn, andiamo qua sul nostro personaggio, andiamo su robot e ne dobbiamo prendere uno in iron, conferma, e uno in eh, oro Ok, torniamo allo spawn No, che spawn Torniamo alla mine e andiamo a posizionarli Iniziamo da quello di ferro e poi quello di oro Voilà Ci avanzano 35.000 beacons Quindi volendo possiamo acquistarne uno in bedrock Ho sbagliato sì, possiamo comprarlo, siamo giusti giusti. Va bene, andiamo alla mine e andiamo a posizionarlo dove lo posizioniamo qua in mezzo? Beh, allora, spostiamo lui. No, l'ho messo ancora male. Ok, così va bene. Sarebbe bello avere un altro obsidian, ma non abbiamo più beacons. Vediamo questi quanti ne hanno fatti. No, beh, sono ancora pochi. Sì, ne abbiamo soltanto 3000. Poi, guardate cosa ci hanno dato. Un bel piccone. Lo andremo a mettere a un nostro autominer. Tu sei il prescelto. Come vedete al piccone normale. Mettiamogli questo qua. Ora dovrebbe farmare molto molto meglio, in teoria. Mentre sul nostro piccone andiamo ad aumentare prima un po' di cell multi, un 10 livelli va bene, altri 10 dai. E quello che rimane lo mettiamo qua. Ok, perfetto. Ora in teoria dovremmo guadagnare molti più soldi. Ah, poi qua ho qualche key, andiamo ad aprirla. Warp crates, ok. Ok. Una chiave delfino e 5 aragoste. Sarebbe bello mangiarsi 5 aragoste. Altre due chiavi delfino e ci ha dato beacon sponge e esperienza. Torniamo alla nostra mine. Vi faccio vedere cosa ho fatto al mio pH. L'ho fatto durante una live. Non è molto bello. L'idea era di fare una sorta di montagna con un ruscello e poi qua creare un mare. Vorrei aggiungerci tipo gli ombrelloni e le sdraio, una cosa del genere. Giusto per dare un senso al mio plot. C'è un po' di gente, guarda qua. Cioè, stiamo facendo una festa. Sto facendo una festa alla mia mine. Venite tutti. Sì, sta arrivando gente, guarda qua. Benvenuti alla mia festa. Chi è che ha portato da mangiare? <laughs> guarda quanta gente, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Rifacciamo quella cosa che avevo fatto durante un video. Salutate YouTube con tanti punti esclamativi. Vediamo chi saluterà in modo più originale. Tara, mi saluti per favore. Eeeh questa è una persona molto entusiasta. Guarda Tiger! No, la skin di Goku con uh, questa qua sopra. Un po' come ho fatto io, soltanto che io ho usato la mia testolina perché è più bella. Guarda quanta gente, guarda qua quanta gente. Mamma mia, che casino, che casino. Cosa dovremmo fare? <laughs> Siamo in tantissimi. Facciamo un cerchio, venite qua. Facciamo tutti un cerchio. Chissà se sono capaci. <laughs> Un po' più grande, così un po' piccolo. Non un cerchietto, un cerchio. No, cos'è questa cosa qui? Una pallina, un punto. Cosa sta succedendo? facendo? Cos'è? Non è un cerchio. Facciamo una I che è più semplice. Chissà se ci riusciamo. Tutti a fianco, sì, tutti a fianco. Oh, Ok, dai, più o meno ci stiamo riuscendo. Beh dai, insomma, più o meno ci siamo, dai. Ah, vi ricordo poi che per entrare nella mia gang dovete iscrivervi al canale, abbonarvi al canale ed essere minimo al rank 10. Dopodiché sarete dentro la gang e proveremo di diventare e anche questo video è finito. Durano davvero pochi i miei video, vero? Se il video ti è piaciuto lascia un bel like, ma anche se non ti è piaciuto lascialo comunque così mi rendi felice. Dai, ti prego, cosa ti costa? Ricordatevi di commentare con uh, fagiolino. Seguitemi sul sito Viola perché ogni giorno faccio le live. E poi, ve lo ricordo ancora, se arriviamo ai 1000 follower su Instagram farò la mia prima live. Indovinate dove? Esatto, su Instagram. Credo di aver detto tutto, fate i bravi e noi ci vediamo o in live o in qualche video. Ciao!